बच्चा तो बढ़िया था तू रैपर नहीं डांसर है तू शायद से एक्टर तो है मैं गाने का दोस्तों के मैटर में ओपन कर अपन किधर से आ रहे हैं किधर कुछ आ रहे ये बस्ती में पका रहे ये लंड के बाल को लंड पे मारे आसानी बोले फकाटे लेके जाएगा देखू मैं फकाटे मेरे गाने बजाते मेरे को मालूम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई We'll be right back.